ორივე შემთხვევაში რომელიც უნდა მივიღოთ რუსეთი ძალიან სერიოზულ პასუხს მიიღებს საქართველოს პარლამენტიდან ორივე რეზოლუცია ძალიან მკაცრია რა თქმა უნდა არის განსხვავებული რეკომენდაციები მაგრამ რუსეთს ასე თქვა არცერთი დაყვავებით არ ელაპარაკება